kamu di mana? Tiga belas promek nih yang satu tera. Langsung gampang Sultan. Langsung boxing jalan. dari mana tadi dari Sampit jauh-jauh nih dari Sampit langsung ke Banjarbaru gitu Oh iya iya. Ada